हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक लड़का है हमारे यहाँ पढ़ता है तो समस्या उसके साथ क्या है कि वो चाहता है एक्सेल में कुछ ऐसा कैलकुलेट करना जिससे वो ईयर्स के बारे में जान जाए लाइक like, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ एक पांच उन्नीस सौ नब्बे है तो करेंट डेट तक वह कितने वर्षों का हुआ या कितने मंथ का हुआ या कितने दिनों का हुआ वो उसे पता चल जाए तो ये वो जानना चाहता है तो सबसे पहले तो मैं अपने सिस्टम में आपको दिखा देता हूं करेंट डेट क्या है तो ये देख लीजिए 12 जुलाई 2021 दिखा रहा है ना ठीक है अब सबसे पहले वो फॉर्मूला देखते हैं ठीक है तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बिल्कुल इज इक्वल टू टाइप कीजिए अब यहां पर लिखिए डेट ठीक है डेट अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जब मैं पढ़ा रहा था तो भी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था डेट डिफरेंस डेट डिफ पता नहीं आपको याद है कि नहीं तो वही फॉर्मूला यहां पर भी यूज कर लीजिए डेट डिफ यूज कर लिया ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए अब यहां पर आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है जो डेट के बेस पर हम ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये डेट सेलेक्ट कर लिया C2 में ये डेट लिखी हुई है मैंने वो सेल रेंज सेलेक्ट कर ली है ठीक है अब कॉमा देते हैं चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात थी तो वहां टूडे नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है लेकिन वहां नाउ होता है एन ओ डब्ल्यू यहां पर हमको टूडे मिल जाता है तो यहां T O D A Y today लगाते हैं इस तरीके से ठीक है इसको बंद करते हैं कॉमा देते हैं अब हम यहां पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर ईयर तो यहां पर ईयर के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है वाई तो आप डबल डबलेटेड कोर्स में वाई लिख दीजिए अब आपको ये पता चल जाएगा कि करंट डेट से ये कितने वर्ष के हुए तो 31 वर्ष आ गया 1990 की जन्म तिथि है इसी तरह से आप इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा आ गया सबका चलिए अब मंथ की बात कर लेते हैं कितना महीना हुआ तो फिर यहां लगाते हैं डेट और फिर लिखते हैं डिफ ठीक है क्योंकि इसी फंक्शन से इसी फॉर्मूले से हमें ये मालूम चल पाएगा तो यहां डेट डिफ आपको लिखना है मैंने लिख दिया है ठीक है डेट डिफ अब हमको क्या करना है यही डीओबी सेलेक्ट कर लेनी है कर लिया कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद क्या करना है हमें जैसे ही कॉमा देंगे तो हमें यहां पर टुडे का यूज करना है टुडे फॉर्मूले का यूज करना है ठीक है मैं फिर आपको बताना चाहूंगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है कि आप यहां पर नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है यहां पर टुडे फॉर्मूला आपको मिल जाता है तो यहां टुडे यूज कर लिया हमने ठीक है लेकिन इस बार हमको क्या कैलकुलेट करना है इस बार हमको मंथ कैलकुलेट करना है तो यहां कैपिटल लेटर्स में एक बार लिख दीजिए एम एक्सेल समझ गया कि आप मंथ की बात कर रहे हैं एंटर प्रेस कर दीजिए तीन महीने हुए कुल मिला जुला करके एक साल में कितने महीने होते हैं बारह महीने अब आप देख लीजिएगा कितना हो रहा है ठीक है अब यहाँ पे डेज कैलकुलेट कर देता हूं तो is equal to date diff ठीक है तो ये डेट डिफ लगा दिया हमने और अब इस डेट को कर लीजिए सेलेक्ट कॉमा दीजिए टुडे यूज कीजिए यूज कर लिया बंद कीजिए इसको कॉमा दीजिए और अब क्या करना है आपको यहां पे देना है डेट के लिए डेज के लिए डी देना है तो ये डी दे दीजिए और इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए इतने दिन हुए ग्यारह हजार तीन सौ चौरानबे दिन अब इसको नीचे ड्रैग करते हुए आ जाएंगे तो ये सबके तीनों की संख्या निकल जाएगी अब गिनना आपका काम है बैठ के गिनते रहिए बाद में हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा thank you for watching this video